жаратылыш бизди курчап турат аба жер суу адам жаратылыштын арасында жашайт жана өзү анын бир бөлүгү жаратылышта ар кандай өзгөрүүлөр болот күн менен түн бири бирин алмаштырат күн өз ордун алмаштырат чагылган жарк этип күн күркүрөйт вулкандар атылып гүлдөр ачылат жалбырактары саргаят табиятта болуп жаткан ушул жана башка өзгөрүүлөрдүн баары жаратылыш кубулуштары деп аталат физика физикалык кубулуштарды изилдейт физикалык кубулуштарга муздун эриши, кайнаган суу машина айдоо күн күркүрөгөн учурда чагылган жамгырдан кийинки асан үсөн кирет